жарайды осыны сан сан не қуаныштасың е мен сүйінбегенде кім сүйінеді досым білесің ба қайненем бізмен жақсы емес беле мына жаңа эле пойызға салып ұзатып келе жатам кетті болды менен жашабайды кетті ошон үчүн сүйүнүп келатам кайненем го кетиши кетип тур эмне оозу мурдуң май поездду өпкүлөбөдүмбү О. білесің бе баягы башында экөөбүз жаңыдан сүйлөшүп жүргөндө башкача чегип элең го роза гүлгө теңечү эмес белең анан азыр үйлөнгөнүбүзгө эки жыл болду го ошо азыр деле мени роза гүлгө теңейсиңби тикени бар роза гүлгө теңейм машина о салам алейкум алейкум салам қандайсыздар қандайсыздар келіңіздер бошсың бош бош такси бе жеткір а болды отырыңыздар отырыңыздар айтылған жеріңіздерге шейін жеткізіп қоямыз қазір мына кет қана қайсы жерге шейін барасыздар әмагилер айтыңыздаршы Өй, байкелер! Өй! Келдік, байкелер, түшіңіздер әм, келдік, болды, жеттік. Жеттік, түші өріңіздер. Келдік. Жеттік, түші өріңіздер әм. Ейіншек. Е? Не, бізді байқаға қалды отасың. Өй, сен қанча кешін өмірін салып алып жүресің машинаға? Тұра, тұра, байке, тұра. Мұнан кейін, жайыра айдап жүрсің а мейлі байке мейлі байке рахмат қатайды айтқансың міне болды рахмат байке мына ақшаның керегі жоқ байке түше бер рахмат құлағын сен де құлағын кесіп қойып тұрсың ассалаумағалейкум уағалейкумассалам қандайсыңдар тыншылық па баяғы мынаның көкмелігіда нұрбек өткенде екі үш алып келмедік пе екеуміз көргенсің бе ооба көргем көргем анан экөөбүз адаша албайлы деп буга айткам түшүндүргөм мен күчүгүмдүн куйругун кесип коеюн сен кеспе Hmm. куйругу кесиги меники бүтүнү сеники дегем мейли макул деп эле кеткен эртеси күнү келсем бул да куйругун кесип анан дагы адаша албайлы мейли эми деп мен күчүгүмдүн кулагын кесип койдум кулагы кесиги меники бүтүнү сеники деп айткам макул деген эртеси күнү келсем бул да кулагын кесип койду эмне бутун кесеңиздер антип ызы чукулбай эле мен көргөм да сиздердин күчүңүздөрдү туурабы мынтип эле бөлүштүрбөйсүзбү ал байкуш күчүктү кескилеп кыйнабай эле мындай агы меники карасы сеники деп эле бөлүшүп коюңуздар туулган күнүң менен рахмат кебетиң карачы кантет уялбайсыңбы коноктор келген бүгүн туулган күнүм акыры коноктор келдиби Ечағыры келіп түшкөн. Мен маңайым жоқ е. Туылған шу шуба алып шу шуба. Керегі жоқ. Машина алып берейін. Анын да керегі жоқ. Чоң үч комнаталуу квартира алып берейин. Эй, квартираңды мен эмне ай? Бүгүн туулган күнүмдө соо болуп келчи, ошол мага жалгыз гана белек. Соо болуп келгенби? Ооба. Чындаппы? Ооба. Ооба. Dolabına yazışlar dolaplara. Ucuz atlayacağım. Bul nesneden çay içmepsin galiba, bulduğun ona gelmepsin galiba. Yürü kızlar, ana çay üstünde söyleşiyoruz. Тому. Ысык чайдан алып. Мұны сат бізге. Қаншаға? Lexus берем? Үстіне 100 мың қоштым. Мына достым. Жығадық. Көресің қанша. Ей, Lexus Lexus? бірден Lexus kaç? Ben çaydan başka işte kıl almayayım belki. Ne? Assalamu alaikum. алейкум ассалам байке Kança литр içer? а benimki 5 литр 5. беш литр o. Sizde kaçı? Benimki 5 litre gitti. <laughs> ассалаумағалейкум алейкумассалам жақсы жақсы шүкір көрінбейсің ғой көптен бері нерсті дарылатып келдім нені нерсті нені дарылаттым дейсің нерсті де нерсті дарылатып келдім нерсті нені нені Çeşçi giyimleri. Giyimdi çeç giyimdi. Çeşçiden giyimleri. <laughs> Neli? He? Bizlik ilmez. е ушундайлар эч жакпайт да ушундайлар же жөндөн жөн эле алдыңа чөрүп кысып атат эми азыр карап турасыз досум же алдың өтө калып эле кесип элечи эми каяка айдап кетип атат карап турла азыр эми муну моунтип окутат да жөн эле коюңузчу койчу эй жөн эле коюңузчу мындайлардычы окутуп койбосочу көрүнгөндү ушинтип кысып берет да көрдүңөргү Dengeli. Ben tüzele gelsem aldıma çıkıp kız de. Az karap dur kıla kara. E un çıkma un çıkma. Karap dur hazır. Gete vereyim. E bunlar da okut koş gerek. dem ne oldu ya? ne oldu? Salamu aleyküm geme. Vokzalga qanday namba barchilar bilmaysiz cosa